درخشان نقطه جید که مردی سفرم هم سفری من هنرم هنری من سپرم کانی زرم تاجی سرم هنری تاج ورم بر همه دنیا ببرم هنری نو به وطن هدیه من سفرم هر کجا شود منا منم به هوایی وطنم تشنه و ناشاد منم در دلم یادی تو آبادی تو ای وطنم یادی آبادی تو شادی تو ای وطنم هر کجا شد نقطه تیجی یعنی دست بالای خلق دماغه وطن ما من دوستوری ترجمه شده وطن ما آباد کنیم